እንወያይ። ጤና ይስጥልኝ አድማጮች፣ እንደምንሰነበታችሁ። የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና ህወሀት ትግራይ ክልል ውስጥ የሚያደርጉትን ውጊያ የተለያዩ የውጭ የሰብአዊ እርዳታ ድርጅቶች እየገለጹ ነው። በመንግስትና መንግስት ለህግ አቀርበዋለሁ የሚላቸው የህወሀት መሪዎች ውጊያውን አቁመው እንዲደራደሩና መፍትሄ እንዲያገኙ የአፍሪቃ ህብረትን ጨምሮ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንዲሁም የአውሮፓ ህብረት ጠይቀዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የውጊያውን መንስኤ በመግለጽ ጉዳዩ የውስጥ ችግር ነውና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጣልቃ እንዳይገባ መግለጫ ከማውጣት አልፎ የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ወደ ተለያዩ ሀገራት በመጓዝ ጉዳዩን እንዲያስረዱ አድርጓል። ነገሩ ህግን በማስከበር ሂደት ብቻ የሚፈታ መሆኑን በመግለጽ የሀገር ክህደት ፈጽሟል ካለው ቡድን ጋር መደራደር የሚለውን ሀሳብ አልተቀበለውም። ከሳምንት በፊት በትግራይ የሚካሄደውን ውጊያ ማጠናቀቁን ያመለከተው የኢትዮጵያ መንግስት በቀጣይ በጦርነቱ የተጎዱ የትግራይ መሰረተ ልማቶችን መጠገን፣ የተፈናቀሉና የተሰደዱ ነዋሪዎችን ወደ መኖሪያቸው የመመለስ ስራ መጀመሩንም አሳውቋል። መንግስት አብቅቷል ያለውን ውጊያ አሁንም ለመቀጠሉ ዘገባዎች ደርሰውኛል የሚለው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በጦርነቱ ለተጎዱና እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው አስፈላጊውን ሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ ወደ አካባቢው መግባት እንዲችል ጠይቋል። የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብት ጉዳዮች ኮሚሽነር በበኩሉ በውጊያው የደረሰው ጉዳት በገለልተኛ ወገን እንዲጣራ ጠይቋል። የኢትዮጵያ መንግስት በመልሱ እስካሁን ከአቅም በላይ የሆነ ነገር ባለመከሰቱ ገለልተኛ ምርመራ የሚ የሚለውን እንደማይቀበል ነው ያሳወቀው። የዕለቱ ውይይታችን የኢትዮጵያ መንግስት አቋም የውጭ መንግስታትና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አቋሞችን ይመለከታል። በዚህ ውይይት ለመሳተፍ በጀርመን ፌዴራል ሪፐብሊክ፣ በቼክ ሪፐብሊክ፣ በፖላንድ፣ በስሎቫኪያና በዩክሬን የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደርና ልዩ መልእክተኛ ሙሉ ሰለሞን ብዙነህ ልዑል ዶክተር አስፋ ወሰን አስራተ ካሳ በጀርመን የአፍሪቃና የመካከለኛው ምስራቅ ጉዳዮች አማካሪና የታወቁ ደራሲ እንዲሁም ጠበቃ ዮናስ መብራቱ በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ የነበሩ በአሁኑ ወቅት በጀርመን ኑረንበርግ ኤርላንገን ለዶክትሬት ማዕረግ ትምህርት በመከታተል ላይ የሚገኙ ናቸው። ከአዲስ አበባ የጋበዝኳቸው ደራሲና የፖለቲካ ተንታኝ አቶ አስራት አብርሃም የአረና ፓርቲ የቀድሞ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ፣ ህወሀትን በመቃወም ወደ ስድስት መጽሐፍትን ለንባብ ያበቁ ናቸው። በዚህ ውይይት ላይ ለመካፈል ፈልገው ነበር፣ ነገር ግን የስልክ መስመር ባለመገኘቱ በውይይቱ ላይ ሳይገኙ ቀርተዋል። አቶ አስራት አብርሃም አጠር ያለ አስተያየት ሰጥተውኛል። ወደ ኋላ ላይ አሰማዋለሁ። ተወያዮቼ በቅድሚያ ሀሳባችሁን ለማካፈል በመቅረባችሁ በማመስገን ወደ መጀመሪያው የመ መወያያ ነጥብ አልፋለሁ። መንግስት በትግራይ ህግን ማስከበር ያለው ጦርነት ተጠናቆ አሁን የማጣራትና መልሶ ግንባታ ስራ መጀመሩን ገልጿል። የውጭ ጣልቃ ገብነትንም እንደማይቀበል ነው የተናገረው። ይሁንና የተለያዩ የውጭ መንግስታትን ጨምሮ ፖለቲከኞች፣ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በትግራይ ስላለው ነገር ግልጽ የሆነ ነገር የለም፣ በገለልተኛ ወገን ይጣራ በማለት እየወተወቱ ናቸው። በትግራይ በነበረው ጦርነት የመንግስትን አቋም የውጭ ሀገራት መንግስታትና የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ውትወታ እንዴት አገኛችሁት? ከጠበቃ ዮናስ መብራቱ ልጀምር። ጥሩ ነው። እንግዲህ አሁን የሚጀምረው በትግራይ ባለው ግጭት የሚሰጠው characterization ወይ ደግሞ ትርጓሜ ነው። መንግስት እያለ ያለው ሙሉ በሙሉ የህግ ማስከበር ስራ ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ጣልቃ ገብነት ሊኖር አይገባም ነው። ከዓለም አቀፍ ህግም አንጻር የአገሪቱ የውስጥ ጉዳይ ስለሆነ ማንኛውም አይነት ጣልቃ ገብነት ተቀባይነት የለውም የሚል አቋም ነው የሚያንጸባርቀው። በሌላ ወገን ደግሞ ከዚህም ያለፈ ግጭት ነው የሚል አካሄድ ነው ያለው። ስለዚህ ግጭቱ እልባት ማግኘት መቻል አለበት። አሳታፊ ድርድር አካሄድ መኖር መቻል መቻል አለበት። በዋነኝነት በዚህ ግጭት ደግሞ ተጎጆች የትግራይ ህዝብና ንጹሐን ዜጎች ናቸው። ስለዚህ መንግስት ሁለቱም ወገኖች ግጭቱን አቁመው ወደ ሰላማዊ መድረክ መምጣት አለባቸው፣ መነጋገር አለባቸው የሚለውን አቋም ነው እየተንጸባረቀ ያለው። በ United Nation ደረጃም ይሄን ነገር እያስተዋልን ነው እና በእኔ በኩል ጉዳዩ የህግ ማስከበር ተብሎ የሚታለፍ አይደለም። ከዓለም አቀፍ የህግም አንጻር ስናየው አገር ውስጥ ወይ ደግሞ ዓለም አቀፍ ያልሆነ ግጭት በሚባለው ወይም ነን ኢንተርናሽናል አርሚ ኮንፍሊክት በሚ በሚባለው ስር ሊወድቅ የሚችል አይነት ግጭት ነው። በዓለም አቀፍ ሕግም የተቀመጡ መሰረታዊ ሀሳቦች ወይም ኤሌመንቶች ተሟልተዋል። ስለዚህ የህግ ማስከበር ተብሎ የሚታለፍ ሳይሆን የሀገር ውስጥ ወይም በእርስ በርስ ግጭት ዓለም አቀፍ ያልሆነ ግጭት በሚለው ስር የሚወድቅና ከዛ አንጻር መዳኘት ያለበት ጉዳይ ነው ብዬ ነው የማምነው። ከዚህ አንጻር ብዙ ጉዳት እየደረሰ ስለሆነ በንግግር መፈታት ነበረበት፣ ፖለቲካዊ መፍትሄ መበጀት ነበረበት የሚለውም ሚዛን የሚደፋ ሀሳብ ነበር ብዬ ነው የማስበው። ልዑል ዶክተር አስፋወሰን አስራተ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ውትወታው ለምን በዛ? እስከ ዛሬ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ከውጭ መንግስታት እንዲህ አይነት ውትወታ ታይቶ አይታወቅም፣ የተለመደም አይደለም። ለምን እንዲህ ሆነ? አንደኛ የውጭ ሀገሮችን ውትወታና መተቸት ይሄ ነገር በሁለት ህዝቦች መካከል የተነሳው አለመግባባት እንደ ደንበኛ ጦርነት ነው የሚታየውን የሚለውን ሁኔታ አልቀበለውም። የዩናይትድ ኔሽን ሆነ የአፍሪካ አንድነት ህግን ይዘን ይሄን እንደሆነ አንድ ህሊና ያለው አገር የራሱን ህልውና መጠበቅ መብቱ የተረጋገጠለት ነው። ይሄንን ጥሶ ንጹሐን የሆኑትን የኢትዮጵያን ወታደሮች በእውነቱ በአሰቃቂ ሁኔታ ገሎ እንዲህ አይነቱ የጦርነት ሁኔታ እንዲፈጠር ያደረገው እርግጥ አንድ ህዝብ ሳይሆን አንድ የኮበለለ ፓርቲ ነው። ያንን ፓርቲ ከስራ ለማስወገድ እና እንዲህ አይነቶቹ ነገሮች ደግሞ እንዳይደገሙ ለማድረግ ይህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ መንግስት ዋናው ስራ ነው ብዬ አምንበታለሁ። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን የበላይ ኃላፊ በትግራይ ውስጥ አሁንም ውጊያ ይደረጋል ብለው የሰጡት መግለጫ አለ። ድምፁን እናዳምጥና ወደ አምባሳደር ሙሉ አልፋለሁኝ። እዚያው ትግራይ ክልል ራሱ መንግስት ተቃራኒውን ቢልም ውጊያ መቀጠሉ ተዘግቧል። በተለይ እንደ መቀሌ፣ ሽራሮ፣ አክሱም፣ አቢያዲ በመሳሰሉ ከተሞች አካባቢዎች እና በአማራና በትግራይ ክልሎች አዋሳኝ ድንበር በፌዴራሉ መንግስት በህወሀትና በየተባባሪዎቻቸው ሚሊሻዎች መካከል ውጊያው መቀጠሉን የሚያስረዳ ዘገባ ደርሶናል። ያደመጥነው ሰሞኑን የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽነር የበላይ ኃላፊ ሚሼል ባቸሌት የሰጡት መግለጫ ነበረ። ክብርት አምባሳደር ሙሉ መንግስት ውጊያውን ማቆሙን፣ ክልሉ ውስጥ የነበሩ ወታደሮችም ወደየመጡበት መመለሳቸውን አሳውቋል። ተዘግቧልም ጉትወታው እንዲህ ከሚበረታ መንግስት በሩን ከፍቶ ለምን በግልጽ አያሳይም? ችግሩ ምንድን ነው ብሎ የሚጠይቁ ብዙዎች ነው። የእርስዎ መልስ እንዴት ነው? አሁን ውጊያው ቆሟል ማለት ወንጀለኞቹ ተጣርተው ለፍትህ ወይም ለፍርድ ቀርበዋል ማለት አይደለም። በያሉበት ተበታትነው አሁንም የተለያዩ የተንጠባጠቡ መንገድ በመዝጋት ወይም የሆነ ወንጀል በመፈጸም በየቦታው ብቅ ብቅ የሚሉ ስላሉ እነዚህ ፖሊስ የሚያደርገውን ኦፕሬሽን ለማጠናቀቅ መሽሎኪያም መጥፊያም እንዳይሆን በትክክል ጠብቆ እነዚህን ወንጀለኞች ለፍርድ እስከሚያቀርብ ድረስ አስፈላጊውን አሰሳም ለማድረግ ለምሳሌ ሂማኒቴሪያን ራሱ መንግስት በጥበቃ ስር አድርጎ አብሮ ካልሄደ ተንኮል ለመስራት እነሱንም ጉዳት ላይ ለማድረስ የሚያደርጉ ስላሉ አሁን በቀደምም እንደታየው ህጉና ስርዓቱን አክብረው ካልተንቀሳቀሱ ደጋፊ partners የምንላቸው ወገኖቻችን ለሰብአዊ መብት የሚሰሩ ወይም ምግብም ለማቅረብ የሚሄዱ ከመንግስት ጋር በመተባበር በጥንቃቄ ካልሄዱ በየቦታው የተንጠባጠቡ የተበታተኑ ኃይላት አሁንም በእነሱ ላይም ጉዳት እንዳያደርሱ እነዚህም ወንጀለኞች ተጠናቀው ለፍትህ ለፍርድ እስከሚቀርቡ አንዳንድ እጃቸውን የሰጡ ቢኖሩም ተጠናቆ እስከሚያልቅ ድረስ ጦርነት ቢቆምም conflict እንዲ የመሳሰለ ስላለ ያንን ማስጠበቅና ሁኔታውን ማጠናቀቅ ስላለበት ነው። መንግስት የውጭውን አገር ውትወታ እንዴት ነው ማስቆም የሚቻለው? እንዴት ሊደረግ የውጭ ሀገር ውትወታ በሁለት ነገር ነገር ለይተን ልናየው እንችላለን። አንዳንዶቹ ለኢትዮጵያ care በማድረግ ጸቡም ወደ ጎረቤት ይሄዳል የሚል ቀና ጥንቃቄ ማድረግ ስጋት ሊሆን ይችላል። ያን concern ልናመሰግን እንችላለን። አንዳንዶቹ ደግሞ ሌላ ሁለት ባርኔጣ አድርገው ሌላ ጨዋታ የሚጫወቱና ለሁማኒቴሪያን ድጋፍም ውስጥ እየሄዱ ሌላ ነገር የሚሰሩ ሌላም ተገቢ ያልሆነ ነገር የሚሰሩ እንዳሉም ይታወቃል። እኛ ግን አስረድተናል። ጸቡም ሌላ ቦታ የሚደርስ አይደለም። የሀገሪቷን ሰላም ሉዓላዊነት ማስጠበቅ ግዴታ ስለሆነ መንግስት ይሄ ውጊያው ቢቆምም እነዚህን ወንጀለኞች ይዞ ፈልጎ ለፍትህ ማቅረብ ግዴታ ግዴታውም ስለሆነ ያ እስኪጠናቀቅ መተባበርና መረዳት አለባቸው። ሁማኒቴሪያኑ ለመርዳትም ከመንግስት ጋር በመተባበር ቢንቀሳቀሱ በፌስቡክ እና በተለያየ የሚረጨውን የሀሰተኛ ወሬ ሳይሆን መሬት ላይ ያለው እውነተኛ ታሪክ እየተረዱ ቢንቀሳቀሱ እናመሰግናቸዋለን። ዝም ብለው ግን ከላይ አንድ ሰው ብዙ false media ስላለው ወይም ዲጂታል ማሰራጫ ስላለው በሚሊዮን የሚረጨውን ውሸት ብቻ ተከትለን ሳይሆን በትክክል አዳምጠን ብንሄድ ጥሩ ነው። እነሱን ከፍቶ ማስገባት እነሱ ላይም ጉዳት ሊደርስ ይችላል። መንግስት ኃላፊነት አለበት። ያለበት ነገር የጀመረው ማጠናቀቅና ለፍትህ ማቅረብ ያ ነው ጉዳዩ ያለውና አደራ እንላለን ለመረዳት እንዲችሉ የመንግስትንም ማዳመጥ በአንድ በኩል ብቻ ሳይሆን ከሁለቱም ወገን የማዳመጥ ሁኔታ ቢኖር እውነቱ የት ጋ ነው? የእኛ ሀገር ቢሆን ኖሮ እኔ ሀገር መሪ ቢሆን ኖሮ ምንድን ነው ማድረገው ብለው እንዲያስቡ እንጠይቃለን። ጠበቃ ዮናስ መብራቱ እዚህ ላይ የሚሰጡት አስተያየት አለ። እውነት ነው። እዚህ ጋር መታየት ያለበት ሉዓላዊነት በሚል ሽፋን ወንጀል ለመስራት የሰብአዊ መብት ጥሰት ለማካሄድ የሚቻልበት ዘመን አብቅቷል። ዛሬ ሰብአዊ መብቶች የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ናቸው። መንግስት በትክክል እንደሚለው አንድም ንጹሐን ዜጎች ካልተጎዱ በዚህ ጦርነት ለምንድን ነው ለዓለም አቀፍ መርማሪ ቡድን ክፍት የማያደርገው? ለምንድን ነው ለዓለም አቀፍ ገለልተኛ ጋዜጠኞች ክፍት የማያደርገው? communication blackout በማድረግ ምንም አይነት መረጃ ከትግራይ እንዳይወጣ የሚከለክልበት አግባብ ሊኖር አይገባም። ስለዚህ በትክክል ክፍት ማድረግ መቻል አለበት። ትግራይ ውስጥ እየተካሄደ ያለው ነገር በሰው ልጅ ላይ የሚደረስ ጥፋት በተመለከተ የሚወጡ ሪፖርቶች አሉ። እነዚህ ሪፖርቶች በ United Nation ደረጃ በተቋቋመ ገለልተኛ ተቋም ገለልተኛ አካል ማጣ ማጣራት መቻል አለበት። መንግስት የችግሩ ተጠርጣሪ በሆነበት ሁኔታ የመንግስትን ሪፖርት አምኖ መቀበል በጣም ያስቸግራል። ስለዚህ ክብርት አምባሳደር መንግስቶ ክልሉን ክፍት በማድረግ ዓለም አቀፍ ገለልተኛ አጣሪ አካል እንዲገባና ጉዳዩ እንዲጠራ መደረግ መቻል አለበት። የትግራይ ተወላጆች የቤተሰቦቻችን ሁኔታ ማወቅ አልቻልንም። እስካሁን ይሙቱ ይዳኑ የምናውቀው ጉዳይ የለም። ሁሉ ነገር ተዘጋግቶ መብራት የለም፣ ስልክ የለም። በጣም ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ እነዚህ ከጦርነቱ ጋር በተያ በተያያዘ የተነሱ ጥርጣሬዎች፣ ወንጀሎች ማይካድራንም ጨምሮ በገለልተኛ አካል ማጣራት ያስፈልጋል። በንጹሀን ላይ የሚደርስ ማንኛውም ወንጀል ያሳዝናል፣ የሚወገዝ ተግባር ነው። ነገር ግን የመንግስት ሪፖርት ብቻ ተቀብሎ መሄድ አያስፈልግም። ሁለተኛ ክብርት አምባሳደር ወንጀለኞችን መያዝ ነው ለፍርድ ማቅረብ ነው የሚል ነገር አንስተዋልና በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህ ሰዎች ወንጀለኛ እንዲሆኑ ፍርድ ቤት ነው ወንጀለኛ ማለት የሚገባው እንጂ ፖለቲከኞች የሚጨርሱት ጉዳይ አይደለም ነው። ስለዚህ የህግ ማስከበር ጉዳይ ከሚለው የዘለለ የህዝብ ሰቆቃ አለ። ከዛም ባሻገር መንግስት ራሱ ተጠያቂ ሊሆንባቸው የሚችሉ አጋጣሚዎች ይኖራሉ። ስለዚህ ሁሉንም ነገር ክፍት ማድረግ ያስፈልጋል ነው። ለምሳሌ ዶክተር አብይ በትግራይ ጦርነት ላይ አንድም ንጹሐን ዜጎች አልተጎዱም የሚል ንግግር አድርገዋል። እንደዛ ከሆነ እስከዚህ ድረስ በራስ መተማመን ካላቸው ለምንድን ነው ክፍት የማያደርግ? ክብርት አምባሳደር ሊጨምሩ የሚፈልጉት ሀሳብ አለ መሰለኝ። እሺ፣ አሁን እሳቸው ለምን ክፍት አይሆንም ይሄ ካልተደረገ የሚለው ሲጀመር እነዚህን ወንጀለኛ ማድረግ የሚችለው ፍርድ ቤት ነው ለሚለው ህዝብ ይፈርዳል። እነሱ ራሳቸውም ወንጀለኛ መሆናቸውን በራሳቸው ሬዲዮና መገናኛ ብዙሀን የሰሜን ጦርን ወቅተን ጨፍጭፈን መሳሪያ ተቀብለናል። ሁሉም አውሮፕላን የሚጥል አየር የሚጥል ከፍተኛ መሳሪያዎች በእጃችን አሉ። ኢትዮጵያ መበታተን ማውደም አዲስ አበባ ሰባን ኤርትራን ሁሉንም ማውደም እንችላለን ብለው ተናግረዋል ራሳቸው። አንደኛ ሁለተኛ የፈጸሙት በደል ደግሞ በጉራ የማይካድራንም ድራሹን ማጥፋታቸውን ተናግረዋል። ሁሉም መንገድ ተዘግቷል እንዲሆናል የሚለው በጣም ራስ ወዳድ በመሆን TPLF ይሄ ጁንታው ቡድን ለትግራይ ህዝብ እንኳ ቢያስብ ኖሮ የትግራይን መሰረተ ልማቶች በሙሉ ድልድይ፣ ስልክ፣ መብራት፣ ውሃ ሁሉ በጣጥፎ አውድሞ አይሄድም ነበር። መንግስት ይሄንን ለመስራት እየጣረ ባለበት ጊዜ ስልክ የለም ምን የለም ምን የለም። አሁን ለዚህ blame የኢትዮጵያ መንግስት የሚወስደው ይህም በመገንባት ላይ እና በመሯራጥ ላይ ከችግሩ ጋር አብሮ እየሄደ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄንን እውነትና reality አሁን የተናገሩት አቶ ዮናስ ናቸው መሰለኝ። እሳቸውም ቢሆኑ እውነተኛ ህሊና ከሆነ እንደዚሁ መንግስት መንግስት እያልን ድሮ መንግስት መቃወም ስለለመድን ሁልጊዜ ያለው መንግስት መጥፎ ነገር ነው የሚሰራው በሚል እምነት እንደዚህ አይነት እንትን ውስጥ ከምንገባ የትግራይ ህዝብም እውነቱን ይመሰክራል። የኢትዮጵያ መንግስት በእኛ ኦፕሬሽን ምንም አይነት civilian አልተጎዱም ወይም ደግሞ ወታደር ያልሆነ ጦርነት ውስጥ ያልተሳተፈ ሰው አልተጎዳም ብሎ በሙሉ ልብ ሊናገር የቻለው እስከዛሬ የነበረው ኦፕሬሽን እዛ አንድ ሳምንትም ሶስት ቀንም ላይፈጅ የሚ የሚችል ነገር እነዚሁ የትግራይ ወንጀለኛ ቡድኖች ያን ሁሉ ያደረጉ ወንጀል አመቱ ሙሉ ሁለት አመት ሙሉ ሲሰሩ የነበረ አሁን ደግሞ ህዝብ መሀል እየተደበቁ ቤተክርስቲያን፣ ትምህርት ቤት አካባቢ ሲደበቁ ሰላማዊን ሰው ላለመንካት በሚያደርገው ጥንቃቄና ጥረት ነው ይህን ያህል ጊዜ እየተወሰደው። ስለዚህ እነሱ ራሳቸው ኢቨን የራሳቸውን ወገኖች ጭምር እየገደሉ ለምን ከኛ ጋር አልቆማችሁም እያሉ ወይም ደግሞ እንዲህ አርጉ እያሉ አስገድደው ሲገሉ ከነበረ TPLF ወንጀለኞች እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት ሊሆን አይችልም። ስለዚህ እውነቱን እንነጋገር ከተባለ እውነት ከሆነ ለምን በራ አይከፍትም። አሁን በር ይክፈትና ዩናይትድ ኔሽን ሌላውም ሲገባ እንደገና ደግሞ እነሱን በሽምቅ ውጊያ ቀደም ብሎ ሲሰራ እንደነበረው እነዛ ላይ አደጋ ሲደርስ የኢትዮጵያ መንግስት ለማስወንጀል ከሆነ ሌላ ችግር ነው። ግን መንግስት ይሄንን ይጠነቀቃል። ከፍቶ ደግሞ አስገብቷል። አሁንም ቢሆን ሰሞኑን ጣቢያዎች ተቋቁመዋል። humanitarian የሚስተናገድበት የ United Nation በር ከፍቶ ነው እየተንቀሳቀሱም ያሉት አንዳንድ ቦታዎች እነዚህ አሁን በሽምቅ አንዳንድ የተበታተኑ አካላት ባሉበት ግን ለጤንነታቸው ለነሱ ደህንነት ሲባል አትንቀሳቀሱ ቢባል አፈነ ከለከለ ማለት አይደለም። ጦርነቱ ከቆመ ማግስት ጀምሮ ክፍት ነው። የ United Nation አባላት ጋር ነው ተባብሮ እየሰሩ ያሉት። individuals አሁኑም በፊት እንግዲህ በጥቅም የተሳሰሩ ይህን ውሸት ወሬ በየቀኑ ከነዙ መችስ ምን ማድረግ እንችላለን? እውነቱ ግን ያለ ነው። እኛ የራሳችን investigate የሚያደርግ እስካለ ድረስ የአንድ ጣልቃ ገብነት የማያስፈልጉ ቦታዎች ላይ ኢትዮጵያ ሲሆን ግዴታ ጣልቃ እንገባለን ብሎ ማለት ተገቢም አይደለም። ካሉት ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር በጋራ እንሰራለን፣ እናከብራለን፣ እንተባበራለን ማለት እኮ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና የኢትዮጵያን ሰላምና stability በዚህ ላይ እንደራደራለን ማለት አለመሆኑን ሁሉም ሰው ሊያውቀው ይገባል። ተናጋሪውም ህግ ባለሙያ ከሆነ ያውቁታል ብዬ አምናለሁ። ዶክተር ልዑል አስፋወሰን በጀርመን እንግዲህ የአፍሪቃና የመካከለኛው ምስራቅ ጉዳዮች አማካሪ ኖት። በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ውትወታው ለምን እንደዚህ በዛ? እንዲህ አይነት ውትወታ በኢትዮጵያ ላይ እንደው ታይቶ አይታወቅም። ይሄንን እንዴት ነው መቅረፍ የሚቻለው? የሚያሳዝነው እና ይሄ ግጭት አንድ ነገር ያሳየን ቢኖር እውነት እናት ሀገራችን ኢትዮጵያ ጠላት እንጂ ወዳጅ በውጭ ሀገር እንደሌላት ነው። የኢትዮጵያን አንድነት የኢትዮጵያን ህልውና ከልብ ያፈቅራሉ፣ ይወዳሉ፣ ያከብራሉ ብዬ የማምናቸው አውሮፓውያኖች ጥቂቶች እየሆኑ ሄደውብኛል። ራሴን ደጋግሜ የምጠይቀው ከየት የመጣ አስተሳሰብ ነው? እንደዚህ ጭፍን በሆነ ሁኔታ የኢትዮጵያን ሕልውናና አንድነቷ እንዳይጠበቅ ይሄ ሁሉ ዝርግቢያ የሚወረድባት በዚች ሀገር ላይ በምንድን ነው ብዬ ብዙውን ጊዜ ራሴን እጠይቃለሁ። እንግዲህ ለራሳቸው ጥቅም ካልሆነ በስተቀር እና ኢትዮጵያን ካልከፋፈል እና በትንንሽ አገሮች ውስጥ እንደለመድ ነው በኮሎኒያል ጊዜ እንደምናደርገው አንዱን ብሔር ከአንዱ ብሔር ጋር እያጋጨን divide and rule አድርገን አፍሪካን እንደያዝናት ሁሉ ይቺ ትልቅ የሆነችውን ኢትዮጵያ የምትባለዋን በራሷ የምትኮረዋን አገር እርስ በርሷ አባልተን እርስ በርሳቸው እንዲጨረሱ አድርገን በኋላ ላይ ተጠቃሚ የምንሆነው እኛንን የሚል አንደበት ካልሆነ አንድ ገለልተኛ መንግስት ወይንም ከኢትዮጵያ ጋር ወዳጅነት እፈጥራለሁ የሚል መንግስት ሁለት ቡድኖች ሲዋጉ ለማስታረቅ፣ ለማስማማት ይሯሯጣል እንጂ የአንዱን side ይዞ ሌላውን ሲደበድብ አይታይም። ስለዚህ ይሄንን neutrality አልያዛችሁም ብዬ ነው መጠበቅ ያለበት። ከሁሉ በላይ የአንድን አገር ህልውና ነው። ይሄ ወንድሜ ጠበቃ ዮናስ የህልውና ጥያቄ አይደለም የሚሉትን ነገር ልቀበለው አልችልም። ህልውና ከሁሉ በላይ ነው። የአንድ ሀገር ህልውና በምንም አይነት ነገር መነካት የለበትም። እርግጥ ይሄንን ካልኩ በኋላ የሰው ልጅ መብትም የዛኑ ኃይል መከበር እንዳለበት የሲቪሊያን ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን መብት መጠበቅ እንዳለበት ሁላችንም እንገነዘባለን። ነገር ግን ይህንን ሁሉ ያመጣው የኢትዮጵያ መንግስት ፍላጎት አይደለም። ወንድሜ ጠበቃ ይሆናል፣ ራስዎን መጠየቅ ይችላል። ስንት ጊዜ ነው የወያኔ አስተዳደር የተለመነው? ብፁዕ ቅዱስ አባታችን ራሳቸው ትልቅ የኢትዮጵያ ዴሌጌሽን ይዘው ሄደው አካችሁ ሰላም የሚሰፍንበትን መንገድ እንውሰድ ብለዋል። ከዚህ በላይ ከሁሉም የኢትዮጵያ ብሔሮች የተወጣጡ እናቶች ሄደው እባካችሁ ልጆቻችን በጦርነት አይተላለቁ፣ እስከ ዛሬ ድረስ የፈሰሰው የንጹሐን የኢትዮጵያ ደም ይበቃል ብለው ለምነዋል። በእብሪት ነው የመለሷቸው። በእብሪት ነው የመለሷቸው። ከማናንሰን ነው ከኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት የማያንስ እኮ ኃይል ያለን ሰው ነን እያሉ በራሳቸው የተመኩ የትግራይን ህዝብ አሳልፈው የሰጡ ወያኔዎች ናቸው። ይሄ ከዚህ ኃላፊነት ሊወጡ አይችሉም። የትግራይን እኮ መሞት እንደ ራሴ መሞት አድርጌ ነው የማየው። የኔ የኢትዮጵያ ታሪክ፣ የኢትዮጵያ ባህል፣ የኢትዮጵያ ሃይማኖት እምብርት ሀገር የሆነችው ትግራይ ናት። አለት አክሱም ኢትዮጵያ የምትባል ነገር የለችም። አለ ኢትዮጵያ አክሱም የምትባል ነገር የለችም። ስለዚህ ያንን የመሰለ ሀገር የኢትዮጵያ እምብርት የሆነውን ህዝብ ከሌላ ወንድሞቹና እህቶቹ ጋራ ሀያ ሰባት አመት ሙሉ እንዲለያይ አድርጎ እዚህ ሁኔታ ላይ ያደረሰ የወያኔ መንግስት ነው። እኔ ተጠያቂ የማደርገው የወያኔን ፓርቲን አሰራርና በሱ ትልቅ ብሔርተኛ የሆነ ያቋቋመው ህገ መንግስት ላይ ነው የኔ ወቀስ። አቶ አስራት አብርሃ እዚህ ውይይት ላይ ላሳትፈው የነበረው ሰው አንድ የሰጠኝ ድምፅ አለ እና እሱን ላሰማችሁ። መጀመሪያ ቤተሰብ ትግራይ ነው ያለው። እናት ያለ ሌላም ቤተሰብ አለ። ግማሽ ቤተሰቤ እዛ ነው ያለው እና በግልም ያሳስበኛል። እንደ አጠቃላይ የትግራይ ህዝብ ደግሞ ከአንድ ወር በላይ ለዘለለ ጊዜ ከሁሉም ስልክም ከኢንተርኔትም በሁሉም ነገር ዝግ የሆነ ባንክም ዝግ የሆነበት ሁኔታ ያሳስባል። ለምሳሌ የስኳር በሽተኞች የነበሩ ስኳር መድኃኒት ሳያገኙ ስንት ቀን ይቆያሉ? በቤተሰብ እገዛ የነበሩ ቤተሰብ ብር ካላከላቸውና ብር ከባንክ ካላወጡ የተለያዩ ለምሳሌ ኦፕራሴን የሚያስፈልጋቸው እርግዞች መብራት ከሌለ ልኮስ ከሌለ እንዴት ነው የሚሆኑት? እና ዝም ብለህ ስታስበው ከባድ የሆነ ሰብአዊ እልቂት ሊኖር እንደሚችል ትገምታለህ። እንግዲህ ለዚህ ሁሉ የዳረገው ወያኔ ነው ብለዋል ልዑል ዶክተር አስፋወሰን አስራተ። በዚህም ነው ጦርነቱ የተነሳው ለዚህ ለዚህ ሁሉ የበቃው በወያኔ ምክንያት ነው ግን ምስኪኑ ህዝብም እየተጎዳ ነው። የሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ የሚወተውቱት ከሀገር ውስጥም ነው። እንዲህ አይነት ሰዎች አሉና እንደው ክብርት አምባሳደር ሙሉ ለዚህ ምን መልስ አለሁት? አሁን እኮ ቀደም ሲልም አሁንም መድኃኒትም ሌላውም ባለው even TPLF ባንኮችንም ሌሎችንም ሁሉንም አውድሞ የሄደ ቢሆንም መንግስት ግን ሳያቋርጥ የሚቻለውን ሁሉ እያጓጓዘ አሁንም ከዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር እያጓጓዘ የቆየው አሁን በቅርብ ደግሞ ጦርነቱ ከቆመ በኋላ የበለጠ ብዙ humanitarian aid የሚሰጡ ገብተው እየተመካከሩ አብረው እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉት። እንኳንስ በነዋሪነት ያሉትን ቀርቶ ስደተኞችንም ተንጠባጥበው ያሉትንም displaced የሆኑትንም እያቀረቡላቸው ነው ያሉት። መድኃኒትም ምግብም የሚቻለውን ሁሉ አቶ ዮናስ ሊያክሉት የፈለጉት ሀሳብ አለ መሰለኝ። በመጀመሪያ ደረጃ እኔ የማይካድራም ጭፍጨፋ አልካድኩም። ስለዚህ በማንኛውም መንገድ እነዚህ ተጠያቂዎች ንጹሐን ዜጎችን ለዚህ ችግር የዳረጉ ዜጎች ፍትህ ማግኘት መቻል አለባቸው። ፍትህ መዳረስ መቻል አለበት ነው። ሁለተኛ ያለፈውን ታሪክ ሳይሆን መታየት ያለበት አሁን እኔ TPLF ን defend ለማድረግ አይደለም እዚህ የተገኘው አሁንም ጦርነት እየተካሄደ ነው። ስደተኞች ወደ ሱዳን እየወጡ እንደሆነ UNHCR በትክክል ሪፖርቶች እያሳዩ ናቸው። ገብቶ ማየት ይቻላል። ከዛም ባሻገር በመቀሌ አሁን humanitarian aid ተከፍተዋል፣ UN ገብቷል እየተባለ ትላንት አንቶኒዮ ጉተሬስ ናቸው unfettered access ያስፈልጋል አሁንም ዝግ እንደሆነ ነው እየተነገረ ያለው። ከዛ ባሻገር የዓለም አቀፍ የቀይ መስቀል ማህበር በመቀሌ በትግራይ ከፍተኛ የመድኃኒት እጥረት፣ የኦክሲጅን እጥረት እንዳለ ከፍተኛ ችግር ውስጥ እንዳሉ ያሳያል። እንደውም ከዛም አልፎ ሐኪሞች በሽተኛ መምረጥ ጀምረዋል ለማዳን ምክንያቱም በቂ የሆነ መድኃኒት በቂ የሆነ አገልግሎት ስለሌለ የ operation coordinator ኡ ትላንት ለአልጀዚራ እንደተናገሩት ትግራይ ውስጥ ከፍተኛ ችግር አለ ነው። ሰጥ አገባ ውስጥ ለመግባት አይደለም። የትግራይ ህዝብ ግን እየተሰቃየ ሶልሶ እንደሚሉት humanitarian access እየገባ አይደለም ነው። አንደኛ ይሄ በትክክል መሰመር ያለበት ጉዳይ ስለሆነ ነው። ሁለተኛ ትግራይ ውስጥ እየተሰሩ ያሉ ወንጀሎች የ war crime ሆነ international crime against humanity በገለልተኛ አካል ተጣርቶ እኛም እንደ ዜጎች ኢትዮጵያውያንም እንደ ዜጋ የማወቅ መብትም አለን። ወንጀለኞችም ወደ ፍትህ የመቅረብ ግዴታ አለባቸው፣ መቅረብ መቻል አለባቸው። ከዚህ አንጻር የኢትዮጵያ መንግስት እየተባበረ አይደለም። በዛም አለ በዚህ ወንጀሉን ሸፋፍኖ በ law operation ስም የዳቦ ስም በመስጠት ምንም አይነት ጉዳት እንዳልተፈጠረ እየተወራ ነው ያለው። ከዛ ባሻገር ሉላ ስራ ውሰጥ እንደ ኢትዮጵያዊ እኔም ያሳስበኛል። አገር ችግር ውስጥ ሲወድቅ እኔም ያሳስበኛል። ነገር ግን መታወቅ ያለበት የኤርትራ መንግስት በትክክል ገብተው ጉዳት እያደረሰ እንደሆነ የተለያዩ ሪፖርቶች እየወጡ ናቸው። ከኢትዮጵያ ወታደሮች ጋር አብረው ተሳትፈው እንደሚ ጉዳት እያደረሱ እንደሆነ ወይ ደግሞ እየተሳተፉ እንደሆነ የአሜሪካ መንግስት እንደሚያውቅ ሮይተርስ ያወጣው ሪፖርት፣ ትላንት የወጣ ሪፖርት ይህን ነው። ዛሬ ዛሬ ዛሬ የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተረሽ በአስተላለፉት መልእክት የኤርትራ ወታደሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ስለመኖራቸው ምንም ማረጋገጫ የለም። ይሄንን በተመለከተ የኢትዮጵያውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብ አብይ አህመድን በተለያዩ ጥያቄዎች በማቅረብ ወትውቻቸዋለሁ፣ ሞግቻቸዋለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ አንድም የኤርትራ ወታደር እንደሌለ አረጋግጠውልኛል ሲሉ ጽፈዋል። እውነት ነው። እሱንም አይሰምቻሉ። ታዲያ ጠቅላይ ሚኒስትር አሉ ማለት ትክክል ነው ማለት አይደለም። ገለልተኛው ወገን ማጣራት አለበት፣ ክፍት መደረግ አለበት እኮ ነው እየተባለ ያለው። ከዛም ባሻገር አንድም ንጹሐን ዜጎች እኮ አልተጎዱም ብለዋል እኮ ጠቅላይ ሚኒስትር። ነገር ግን የሚወጡ ሪፖርት፣ ቀይ መስቀል የሚያወጣቸው ሪፖርቶች civilian casualty እንዳሉ ትላንት ራሱ ተናግሯል የ ICRC እንትን ተወካይ ስለ ስለዚህ አንቶኒዮ ጉተሬስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያላቸውን ነው እንጂ የተናገሩት አፕሩቭ ማድረግ አልተቻለም ማለት አልተሳተፉም ማለት አይደለም። አልተረጋገጠም ነው እንጂ የሉም የሚል ነገር አይሰጠንም ነው። ስለዚህ አሁንም እምነት ካላችሁ የኤርትራ ወታደሮችም እንዳልገቡ ማረጋገጫ ካላችሁ፣ በራሳችሁ ላይ እምነት ካላችሁ ነፃ ማድረግ ነው፣ ክፍት ማድረግ ነው። እውነት እናንተ መንግስት እንደሚለው ይሄ ነገር እውነት ከሆነ በዛም አለ በዚህ ግን የትግራይ ህዝብ አሁንም እየታሸን የኢትዮጵያ ቴሌኮም ስራ አስኪያጅ ዛሬ ባወጣችው መግለጫ መቼ እንደሚለቀቅ አይታወቅም ተብሏል። የኢትዮጵያ ቴሌኮሚኒኬሽንም በጣም ትልቅ ጉዳት እንደደረሰበት መንግስት አስታውቋል። የቴሌኮሚኒኬሽን ያወጣው ይሄንን መግለጫና አሁን ግን እንደው ስልጣቸው please። እሺ አሁን የመንግስት አቋም የመንግስት አቋም የሚለው ሌሎችም ሁሉም የሚታየው ይለቀቅ በር ይከፈት እንግባ የሚሉት አሁንም ሌላ ነገር ወንጀለኞችን ለመርዳት የሚፈልጉ ካልሆኑ በስተቀር እስካሁን ድረስ እኛ ለትግራይ ሕዝብ የኢትዮጵያ መንግስት ኃላፊነት አለበት። የትግራይ ሕዝብ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። እንደ ማንኛውም ክልል የኢትዮጵያ ሕዝብና የኢትዮጵያ መንግስት ለኢትዮጵያ ሕዝብ ከምንም በላይ care ይወስዳል። ለዚህም ነው እነሱ ያወደሙትን ሁሉ አሁንም ቢሆን ስደተኛ መፈናቀልም የምናየው ራሳቸው በግድ የለሽነት የእነሱ ወታደር ጭምር እየጨፈጨፉ እያባረሩ እየቀሙ ስለሆነ ከመጨ እየተጨነቀ የሚሰደደውን ሁሉ ነው አኮመዴት እያደረግ ያለው ከአቅሙ በላይ። አይናችንን ጨፍነን ይከፈት ይከፈት የምንለው የአንድ ይሄ እኮ የምንከፍተው ብረት ድስትና ሳህን ወይም አገልግል አይደለም። የአንድ ሀገር ሉዓላዊነት ሌላው ጋር ለሚፈጠረው ችግር የአንድ ሀገር ሉዓላዊነት ሲጠበቅ የኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ግን ማንም ገብቶ እጁን ያስገባና ይፈትፍት እከሌ ይግባ ይውጣ የምንልበት ይሄ ከህግ ውጭና ከስርዓት ውጭ የአንድን ሀገር constitution የአንድን ሀገር ሉዓላዊነት አለማክበር ነው። ደግሞ መንግስት ይግቡና እርዳታም ይስጡ። በትክክለኛ እየተጠበቀ አደጋም እንዳይደርስባቸው ይሄ ስላላለቀው ይሄ ወንጀለኞች መቅረባቸውን ፕሮሴስ እየሰራን ነው ከፖሊስ ጋር ባለበት ሰዓት አያቅም እኛ እጃችንን እንንከር እጃችን እንታጠብበት የሚለው ነገር በፍጹም ተቀባይነት ሊኖረው አይችልም በማንኛውም ህሊና ባለው ሰው ህሊና ባለው አእምሮ። ነገር ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ለትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ማለት የትግራይ ህዝብ ነው ይሄ የእኛ ጉዳይ እንጂ የሌሎች የውጭ ዜጎች ጉዳይ አይደለም። እኛም እህት ወንድሞች አሉን፣ የተጋባንና አብረን የተዋለን ሰዎች ነኝ። እኔም፣ አንተም፣ አንቺም ሁላችንም። ነገር ግን የኤርትራ መንግስት ገብቶ ተዋግቷል የሚባለው ቀደም ሲል በአልመዳ ጨርቃ ጨርቅ የኢትዮጵያን ወታደር ልብስ የኤርትራን ወታደር ልብስ አልብሰው አምርተው የራሳቸውን ወታደር አልብሰው ለህዝብ ለዓለም deceive ለማድረግና ለማስመሰል ማድረጋቸውን ቀደም ብሎም እውነቱን ያዩ ሰዎች ተናግረዋል። ይሄ ደግሞ የተለመደ ነው። ይሄንም ውጊያውን ራሱ የጎረቤትና የዓለም አቀፍ ውጊያ ለማስመ በማስመሰል ኤርትራ ጋር ሚሳኤል እንደገና አማራ ክልል ሚሳኤል እየላኩ ሁለቱንም እርስ በርስ የ civil war ለማስመሰል የሚጨፈጭፉትና የሚያሰሩትና የሚያስመስሉ ድራማና ቲያትር ዓለም ስላወቀው የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ ጥንቁቅና በጣም ለትግራይ ሕዝብ care ስለሚወስድ ነው እንጂ ማይካድራን የጨፈጨፉት ሌላውም ተናዶ ሊጨፈጭፍ ነበር። ግን የኢትዮጵያ ሕዝብ በጣም ብልህ በመሆኑ እነሱ መጥፎ ስለሆኑ እኛ መጥፎ አንሆንም በሚል ይህን ሁሉ ጥንቃቄ በተደረገበት ሁኔታ መንግስትና ኢትዮጵያን ሕዝብ መወንጀል አይቻልም። የኢትዮጵያ ሕዝብ ስንል የትግራይ ሕዝብ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። ያንን ሁሉ ሁሉም ሰው ማወቅ አለበት። የትግራይ ህዝብ ታፍኖ እየተሰቃየ ያለው እነሱ በፈጠሩት በትቢት ተነስተው የሰሜን እዝን ሌሊት በተኛበት አርደው ከፍተኛ መሳሪያ ወስደናል ብለው ባወጁበትና አገር እናጠፋለን ብለው እርምጃ በወሰዱበት መንግስት የሀገሬን ህዝብ ላስከብር፣ ሉዓላዊነቴን ላስከብር፣ መከላከያ ተደፈረ ማለት የአገር ሉዓላዊነት ተደፈረች ነው። ኢትዮጵያን ማፍረት ከሚፈልጉ አካላት ጋር የተባበሩ ማድረግ ማንም አካል ማንም መንግስት የጀርመን መንግስትም የአሜሪካ መንግስትም አንድ እንኳን ይህን ያህል ትልቅ ጦር ቀርቶ የመንደር የቀበሌ ጦር ቢነካበት ከዚህ የባሰ እርምጃ እንደሚወስድ በሩን ዘግቶ ይታወቃል። ኢትዮጵያ በር አልዘጋችም። ለ humanitarian aid from day one ም ክፍት ነበር። UNHCR UN OCHA አብረው ይሰሩ ነበር። አሁን ከሌሎች United Nation አካላት ጋር አብረው እየሰሩ ነው። ይሄንን መካድና ዜና ማሰራጨት ከሆነ ምንም ማድረግ አይቻልም። ህሊና ካለን ግን እንደ መንግስት ወኪል ስለሆንኩ አይደለም ይህን የምናገረው። የትግራይ ህዝብ የእኛ ህዝብ ነው። ያስለቅሰናል፣ ስቃዩ ያሳዝነናል። ስቃዩ ውስጥ የጣሉት ግን የራሱ የ TPLF ወታደሮችና ሚሊሻ ኢምቢሊየንስ እዛ እየተንቀሳቀሱ አሁንም እንኳን በየቦታው የሚለኩሱት ነገር እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ እንደወሰደ ህሊና ያለው ሰው ይመሰክራል እንጂ ኦፕሬሽኑ በሁለት ቀን ያልቅ ነበር ለህዝብ ጥንቃቄ ባይደረግ ኖሮ። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁኝ። ውይይታችንን እናጠቃል። ጠበቃ ዮናስ መብራቱ፣ ኢትዮጵያ ወደ ቀደመ ሰላሟ እንድትመለስ በትግራይ ሰላም እንዲሰፍን የተጎዳው የትግራይ ሕዝብ መሰረተ ልማቱ እንዲመለስ እርዳታ እንዲያገኝና የውጭ መንግስታት ውትወታ እንዲገታ ምን መደረግ ይኖርበት ይሆን? ምን እንጠብቁ? አሁንም እያልኩ ያለሁት ያልጠራ ነገር አለ ነው። አሁንም በአፋጣኝ ሰላማዊ እንቅስቃሴዎች መጀመር መቻል አለባት። ሂማኒቴሪያን ኮሪደሩ መከፈት መቻል አለበት። በዚህ ጦርነት ውስጥ ተሳትፈው ወንጀል የሰሩ አካላት ለፍርድ መቅረብ መቻል አለባቸው። ስደተኞች ዋስትና ማግኘት መቻል አለባቸው። ወደ ቤታቸው ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ በመንግስት ዋስትና ሊያገኙ ይገባል። የትግራይ ተወላጆች በ ethnic profiling እየተካሄደባቸው ነው። በኢትዮጵያ አየር መንገድ ብቻ ከመቶ በላይ የትግራይ ተወላጆች በብሔራቸው ምክንያት ከስራ ተባረዋል የሚል ሪፖርቶች እየወጡ ነው። ስለዚህ ዋስትና ማግኘት መቻል አለበት። እንዲህ አይነት አሳፋሪና አስነዋሪ ድርጊት በአስቸኳይ መቆም መቻል አለበት። ኢትዮጵያውያንም በዚህ በኩል ለፍትህ ለሀቅ መቆም መቻል አለብን። መንግስት ሁለቱንም ተጠያቂ ማድረግ መቻል፣ ማንኛውም አይነት በዚህ ሂደት ውስጥ ጥፋት ያጠፋ አካል ለፍትህ ለፍርድ መቅረብ መቻል አለበት ነው። ይሄ ካልሆነ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። አመሰግናለሁ። ክብርት አምባሳደር፣ የኢትዮጵያ ወደ ቀደመ ሰላሟ እንድትመለስ በትግራይ ሰላም እንዲሰፍን የተጎዳው የትግራይ ሕዝብ መሰረተ ልማቱ እንዲመለስና ሰላሙን እንዲያገኝ የውጭ መንግስታት ውትበታም እንዲገታ ምን መደረግ ይኖርበት ይሆን? እሺ፣ አሁን ይሄ አንደኛ ወንጀለኞችን ለህግ ማቅረብ የትግራይ ሕዝብ አሁንም ቢሆን የመሰረተ ልማት እነሱ ያወደሙትና የሄዱትን ተጀምሯል። መስራት ብቻ ሳይሆን የሰውን ስብና ህሊና አሁን already ጊዜያዊ አስተዳደር ከራሳቸው መርጠው ራሳቸው እየሰሩ ነው። በቀጣይ ደግሞ ምርጫ ሲካሄድ ዲሞክራቲክ ምርጫ ከራሳቸው ህዝብ ተመርጦ ራሳቸውን የሚያስተዳድር ህግ ማካሄድ፣ በተጨማሪ ደግሞ ከህዝቡ ጋር እየተመካከሩ የሰላምና የደህንነት ሁኔታ ማረጋጋት። ሁለት ዓመት ሙሉ የትግራይ አካባቢ ጦርነት ባይኖርም ሁለት ዓመት ተኩል በሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች በ TPLF የተቀነባበረ ፋይናንስ የሆነና ዲዛይን የሆነ ግድያ ግድያ በሁለት ሺ አስራ ስምንት አስራ ዘጠኝ እንኳን አንድ ሺ አምስት መቶ ግድያዎች በዘር በሃይማኖት ቤተክርስቲያን ማቃጠል፣ መስጊድ ማቃጠል፣ ህዝብ መፍጀት፣ infrastructure investment ማውደም የመሳሰሉት ከፍተኛ ችግሮች፣ ህገወጥ ምርጫ ማድረግ፣ መንግስትን ብሔራዊ መንግስትና ፌዴራል መንግስትን አላቅም ማለት ይህን ሁሉ የመሳሰለ ወንጀል አልፎ ደግሞ ይህንን national defense መፍጀት፣ መግደል፣ መሳሪያ መንጠቅ ያ ሁሉ ትዕግስት የሚያስጨርስ ነገር አልፎ ባለበት የኢትዮጵያ ህዝብም በዘር ስለ አማራ ኦሮሞ እየተባለ ሲያልቅ ስለነበረ ሶማሌ፣ አፋ ነበር። ሁሉም ሲጨፈጨፍ ስለነበር ያ ሁሉም ጋር የቆሰለውን ልብን ለመጠገን ቂም በቀልን፣ ጥላቻን አስወግዶ በፍቅር እንዲታነጽ ማድረግ ጊዜ ቢፈጅም ስራው ይጀመራል። ሌላው ግን ይሄ አሁን material የሆነው ይሄ ስልክ፣ ባንክ፣ ትምህርት፣ ልብስ፣ ምግብ እነዚህ ሁሉ በአስቸኳይ የውጭም እየረዱ እርስ በርሱ ከየክልሉም እርዳታ እየተደረገ ተሯሩጦ ጥረት ይደረጋል። የአማራ ክልል ሳይቀር አሁን ባለፈው ሚሳኤል የተወረወረበት ለመርዳት ፈቃደኛ መሆኑን በቀደም ተናግሯል። ሁሉም ክልሎች ትግራይ ህዝብ ምንም አላረገልም በሚል አብሮ እየተባበሩ ነው ያሉት እንረዳለን ብለው በዚህ መልኩ ይኬዳል። አሁንም ለትግራይ ህዝብ ያለንን ፍቅር መግለጽ እንፈልጋለን። እነሱን እንኳን ያን ሁሉ ኢትዮጵያን ህዝብ መዝብረው ያን ሁሉ ፈጅተው ያን ሁሉ ምዝበራ ያን ሁሉ corruption ፈጽመው በፍቅር በይቅር ባይነት በመደመር ስሜት መልካም ነገር እንውሰድ፣ ያለፈው መጥፎ ነገር ይቅር፣ አብረን እንቀጥል ተብሎ በክብር ነበር የተሸኙት። ነገር ግን እኛ ካልመራን ኢትዮጵያ ትውደም፣ እኛ ካልመራን ኢትዮጵያን ህዝብ እንጨርሰዋለን በሚል በየክልሉ ውሃንን ሲያርዱ ሲከሰቅሱ ከርሞ ያ ሁሉ ይቅርታ ተደርጎ ነበር። ከዛ አልፎ አሁን ቀይ መስመር ሲታለፍ ነው እዚህ ውስጥ የተገባው እነሱ የጀመሩት ጦርነት ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስትም የኢትዮጵያ ህዝብም ሊወነጀልበት፣ ሊከሰስበት፣ ሊወቀስበት አይገባም። አሁንም ቢሆን ከትግራይ ህዝብ ጋር ውይይትም ምክርም ነገሩን እንዲረዱ ራሳቸውም ለህሊናቸው እንዲፈርዱ አብረው ቅርብ ስላሉ ስለሚመሰክሩ በዛው መልኩ ይሰራል፣ ይኬድበታል። እርግጠኛ ነኝ ኢትዮጵያ በፍቅር በታላቅነቷ ቀጥላ ህዝቧ በፍቅር የሚኖርበት ቀን ነገ ሊነጋስ ሊጨልማል። ነገ ብርሃን አለ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ዶክተር ልዑል አስፋወሰን አስራተ ኢትዮጵያ ወደ ቀደመ ሰላሟ እንድትመለስ በትግራይ ሰላም እንዲሰፍን የተጎዳው የትግራይ ህዝብ መሰረተ ልማቱ እንዲመለስ፣ ኑሮ ሰላሙ እንዲመጣ፣ የውጭ መንግስታት ውትወታ እንዲገታ ምን መደረግ ይኖርበት ይሆን? በቀጣይ ምን እንጠብቅ? ውይይቱን ቋጩልኝ። እንግዲህ ይህንን የመጨረሻውን ቃልን ከመናገሬ በፊት ጠበቃ ዮናስ ወንድሜን እንዲያውቅ የምፈልገው የትግራይ ህዝብ ብሶት የኔ ብሶት ነው። እርስዎ ያሉትም በሰብአዊነት መደረግ አለባቸው ብለው የተናገሩትን ነገር ሁሉ በሰብአዊነት ደፍነትሊ መደረግ አለባቸው እና የዚህ የውጊያው ሁኔታ ካለቀ በኋላ እርስዎ ያሉት ሁሉ ነገሮች ይፈጸማሉ ብዬ ከልብ እመኛለሁ። የትግራይ ህዝብ በምንም አይነት እንዲጎዳ አልፈልግም። ከዚህም በላይ ደግሞ በእውነቱ ውጊያውን ብናሸንፍም ሁላችን ኢትዮጵያኖች መጣር ያለብን ሰላሙን ለማሸነፍ ነው። ሰላሙን ደግሞ ለማሸነፍ እንደነዚህ አይነቶች ሰብአዊ የሆኑትን ሁኔታዎች ማመቻቸት ይኖርብናል። ይሄንን ለማድረግ ለሚነሱ ሰዎች ሁሉ ትብብሬን ለመግለጽ እፈልጋለሁ። በመጨረሻ ከዚህ በፊት የነበረንበትን ሁኔታ ለማግኘት ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ብለው ለጠየቁኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬም ለዘለዓለምም ዘረኝነትን ማጥፋት ነው። ትልቁ በሽታችን ይሄ ነው። ሀያ ሰባት ዓመት እንድንለያይ እዚህም ሁኔታ ላይ እርስ በርስ ለመጋደል ያበቃን የዘረኝነት ፍልስፍና ነው። ይሄንን በመርፌ ከደማችን ውስጥ ማውጣት አለብን። ይሄ እስካልሆነ ድረስ ይሄንን ደግሞ ስራ ላይ የሚያውለው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በአስራ ዘጠኝ መቶ ዘጠና አምስት ዓመተ ምህረት የወጣው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት እስካልተሻሻለ ድረስ አንዱ ሌላውን ዘላለም ጥፋቱ የሱ ነው እያለ እርስ በርሳችን እየተካሰስን ገደል የምንገባበት ሁኔታ ላይ ነው እና ያለ ነው። ከቻለን ሁሉ ዘረኝነትን ከኢትዮጵያ እናስወግድ። አንድነት በብዙሀንነት ብዙሀንነት በአንድነት የሚለውን ፍልስፍና ይዘን ወደፊት እናምራ። አመሰግናለሁ። በውይይቱ የተሳተፉት ዶክተር ልዑል አስፋ ወሰን አስራተ፣ አምባሳደር ሙሉ ሰለሞን ብዙነህ እንዲሁም ጠበቃ ዮናስ መብራቱ በውይይቱ ስለተሳተፋችሁ በዶቼ ቬለ ሬዲዮ ስም የማመሰግናችሁ አዜብ ታደሰ ነኝ። ጤና ይስጥልኝ። እናመሰግናለን።